السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دونك دائما مع اونتيكون إذن في هاد في هاد لا لوسون اللي غادي نديرو دابا إن شاء الله كتخص لا سين ديال لا ديسكسيون entre les deux sœurs. Alors toujours, comme on a vu, euh, Antigone est connue par euh, ce qu'on appelle l'entêtement. Donc il est toujours têtu ou bien une race un Donc il est toujours entêté. Alors on va voir cette scène. C'est la scène, euh, si vous voulez, euh, numéro 4 ou bien, euh, si, vous voulez, on peut l'appeler aussi la scène numéro 3. L'Ihsa qui m'a le prologue, etc. Mais on va quand même, si vous voulez, parler du contenu de la scène, Ismaël, hein, Ismaël et euh, donc scène numéro 4 ou bien 3 comme vous voulez si vous voulez je sais pas je sais pas il n'y a pas de, de problème je développe تسميات شحال لا سين ولكن اذا بدينا من لو برولوج راه بدينا من لا سين سي فولي نحسبوا ديك الاولى هي لا سين ديال لا سورتي comme ça, on peut euh, suivre, suivre cette numérotation. Alors, là, il y a la scène le contenu la la scène on a Ismaël et Antigone. Ismaël, Antigone, les personnages. Hein. Donc, Ismaël, Mais ce qui est très important dans cette scène, c'est Ismaël, bien sûr, essaie de convaincre et persuader Antigone, sa sœur, mais cette dernière, si vous voulez, toujours, donc, et reste toujours entêtée, elle ne l'écoute pas. Alors, on Alors que veut dire, s'il vous plaît, persuader et convaincre Donc, persuader et convaincre. Alors, Ismaël, essaie, Ismaël a peur déjà, il dit que, il dit que notre, notre oncle est très sévère, méchant, ils vont nous tuer, si vous voulez, si vous voulez, j'ai bien pensé si vous voulez toute la nuit, on نفكر بالكامل ونفكر ولكن لقيت هذا الشيء ما يسلكش on ne peut pas enterrer notre frère إذا نجم كتقول لنا كاين واحد لا loi mais Antigone va bien sûr euh, transgresser l'idée générale, c'est ça, l'idée générale. L'idée générale. En général, s'il vous plaît, pardon, l'idée générale, c'est que Antigone, plutôt Ismaël, essaie de convaincre Ismaël. parler bien sûr, ensuite, un petit peu en français, mais je vais je essaie de convaincre et persuader sa soeur. Convaincre, convaincre et persuader sa soeur. Et persuader sa sœur, Persuader sa sœur en pour renoncer bien. Hein, elle la persuadé, elle la convaincre à renoncer, de, la convaincre de renoncer, renoncer à son projet. le projet final, son projet. C'est dire que tu as de Le projet là, je intéressant, frère. Intéressant. frère. كلمه المنصب بمعنى تراجع او لا ما تزيدش في هذا في هذا المشروع ديالها تحبس من هذا الشيء اللي راها كدير باسكو لا بور الاسماء لا بور كو سا سور مور خايفه هذا الموت من الحدايا وهي فكره ديالنا اللي كان الوغ انا بيرسيادي اي كونفيرم كو فو دير سا شنو خصنا نستافدو J'ai a le nom de la conviction. La conviction. Où réside hein? la conviction hein? La conviction. C'est-à-dire La conviction. une persuasion. Persuasion. La persuasion. La persuasion. La persuasion. Que veut dire ça, la persuasion. sur le cœur. Agir sur le cœur. À l'extérieur des sentiments, à l'aide des, des arguments, à l'aide des arguments, des arguments. Ok, je des arguments. Voilà comment on traite. Maintenant, que veut dire tout cela كدير تجيب لها des arguments راه دونك faire peur c'est une persuasion faire peur كتخوفها الخوف كيكون في القلب لان الخوف كيعطي لها سيقول لها بيرسياسيون بيرسيادي كتقنعها راه غادي يقولوا لها راه كذا وعاوتاني مثلا تفكرها tu as devant toi le bonheur le bonheur راه سي بيرسيادي السعاده راه مثلا Vous savez, et bien voilà ce qu'on appelle, si vous voulez, aussi le contenu. Où est Mais, mais, voilà, mais, Antigone est toujours entêté. Antigone et toujours, toujours, donc le contrarie, contrarie, la contrarie, et toujours en Entêté toujours entêtée, elle se pose à sa sœur. Elle se pose à sa sœur. Elle se pose. À toute idée de sa sœur, à toutes, les idées de sa sœur, les idées de sa sœur. Voilà. هذا هو هي راسين c'est très facile. Donc, si vous voulez, je vous donne quelques exemples. كتقول لها مثلا, s'il vous plaît, euh, مثلا, euh, par exemple, كتقول لها, hein, ton, euh, par exemple, il est le roi. حتى الا ما نعطيكم des exemples غير هكا واخا c'est-à-dire il faut lire les exemples كاين بزاف كتقول له il est le roi اسمها كتقول له il est le roi كتقول لها هذيك moi je ne suis pas roi je ne suis pas roi مثلا تقول لها si vous voulez il faut quand même comprendre اسمها كتقول لها سكي تفهمي كتقول لها ما عندكش هذه الكلمه على الفم je ne veux pas comprendre تقول لها moi j'ai raison عندي الحق عندي هي كتقول لها موا جو نو با افوار غيزون عندي علاش غادي يكون عندي هاد لا غيزون هادي اتسيتيرا دونك il y a beaucoup des exemples s'il vous plaît هنايا ولا جو نو فو با ايكوتي ما عندي ما ندير بها يعني دائما بوز هذيك تكمل الهضره والاخرى تشد الهضره ديالها وتجي مضاده اوبوزي سي سي سكو نابيل لو بوليم بوليميك هنا لا توناليتي كتكون بوليميك واخا كاين تراجيك كاين الاستغراء ولكن بوليميك ما بوليميك التضاد يعني التضاد بوليميك معاكسه واحد يجيب شي فكره وتجيب الضاد معاه سي نابيل لو ريجيستر بوليميك الضاد معاه يعني التناحر كيتناحروا في هذا في هذا في هذا لا ديسكسيون Est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il est pardon, arrivé à la convaincre Non, elle, elle est toujours entêtée, elle refuse ولا يعني كاملين كت كت سي فولي كترفض داك الشيء اللي كتقول فوالا خلاصين هذه سي تري فاسيل هذا كونفرساسيون هذه كتحاول تقنعها وكتعطي لها بزاف ديال لي زيكزومبل وكتخوفها بيان سور il y a beaucoup de figures de style دونك نقدروا ندرسوا لي فيغور دو ستيل بوحدهم ستادير نعطيكم الافكار ديال شنو كيعنيو هاد سي فولي كل فيغور دو ستيل Maintenant, des exemples, on peut trouver des synecdoques, on peut trouver des hyperboles. Hyperbole, ils ont mille bras, maintenant, alf, il y a alf bras, figurez, etc. Donc tout cela, si je voulais, ce sont des figures de style, euh, c'est une hyperbole. Toujours, il y a des figures, plein de figures de style, il y a des figures de style, euh, c'est-à-dire les textes. Les textes sont pleins, si vous voulez, de figures de style. نطلعوا شويه عليهم ولكن نقدروا غادي نعطيكم الشرح ديال لي فيغور دو ستيل سون تري فاسيل ا retenir مي سي ديفيسيل دون لي فيغور دو ستيل سي لو فوكابولار لان الكلمه هي اللي كتعطيني لا فيغور دو ستيل غير لو ولا ليكسبرسيون سي تو ديك الكلمه ولا ليكسبرسيون هي اللي كتعطينا فيغور دو ستيل فوالا في بور لا سين هاد لا سين Allah Seigneur, Ismaël Antigone. Voilà, c'est pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.